Şimdi şunlarla bir ilgilenin. Tam runik saldırı yaparken ya. Bunlar bu kadar. Burayı daha önce geldiğim zaman geçememiştim. Tabi. Çünkü daha level 1'dim o zaman. Gezemediğim için de tabi burada hiçbir araştırma yapamadım. Şimdi rahat rahat bakayım şuraya. Heh. İleride bir şey vardı. Bir ileri koştuğum zaman bir yaratık vardı ileride ama ne olduğunu tam hatırlayamıyorum. Neyse hepsine bakacağım şimdi sırayla. Şunu bir alayım. <clears throat> Allah seni kahretmesin ya. <coughs> bir anda çıktı namussuz. İşte şu ses. Bir ejderha mı var? O da mı zincirlenmiş? Onu da kurtaracağız o zaman. Dur bekle bir dakika dur. Şunu bir oku bakayım evlat. Another marker. Neymiş? 6 kurt 2 adam beni çağırıyor. 13 draug 9 adam yine beni çağırıyor. 3 tatzel vurum 6 adam falan. 1 troll 40 B gene beni çağırıyor. 1 ejderha 99 adam yine beni çağırıyor. Görünüşe göre bu insanlar avcılıktan pek anlamıyormuş. Allah Allah dedim Allah Ölmem herhalde bu arada ölmem. I am aware of it, boy. Bunu ben nasıl halledeceğim ya? The chain dragon? Mother used to tell me stories. Can we help him? This dragon is dangerous. I guess so. That sounds so sad. Not sure where you get sad from all the roaring and fire breathing. Şuraya bir çık bakayım. Hmm. dur ateş etmeyi kesti. Kaç. Kaç. İnşallah buradan başlarım da bir daha uğraşmam o aşağıyla. Bir ikincisi şu baltanın ruling saldırısını kesinlikle değiştirmem lazım. Eyvah. Ta neredeyim? Kaç oğlum kaç. Boy, over here. Sir. Hadi geç. Bunu yapmadım ben. Şunu. Bıçaklar nehri yapacağım. Oha be. Oha be. Hemen bir an önce gitmek lazım oraya. Dur. Şunu da runik saldırısını değiştireyim. Kaos ortamı yapayım. Atreus, follow me. Watch out for the dragon breath. I am aware of it, boy. Lan kol takıldı. Onu mu yaptım ben ya? mesaj yazacak sana. Chain dragon? Mother used to tell me stories. Can we help him? This dragon is dangerous. I guess so. Şimdi şurada çok dikkatli olman lazım. Sure where you get sad from all the roaring and fire breathing, lad. Ya nasıl vuruyor bana ya? Ya yapma Allah'ını seversen yapma. Bir dur ya. Kaç kaç ya kaç ya. Get up, brother. Yalandan yere uğraşıyorum şurada ya. Vallahi de billahi. Aa buradayım hayret. Ha hepsini öldürdüm çünkü. the story about three chained dragons in Midgard. The shrine must be related. Şimdi bir dur. Lan ne oluyor? does not concern us. I know, but it's what mother Şu karşıya bir gideyim. Guard your emotions, boy. Your enemies will not hesitate to use them against you. Yes, sir. Aldan şunu ne bekliyorsun ya? Aa tabii. Kaç. Çok iyi. Ha bu arada atarsan at. Şimdi bir dur. aşağıdaki şey ne oldu? Heh. Tamam bunu almak için gelmiş mi zaten? loss dolaşacağız. Dolaşacağız da dur bakalım. Bu 2 etmişti. Şu aşağıda bir yol vardı bir saniye. Ha. Edin edin. No longer. Çok iyi. Tam zamanında derken. Diğerleri nerede? Bir tane de yukarıda. Hani nerede o ya? Aha. Bitti herhalde. Bunların tapınak şeyi nerede? Yıkacağım. Buradan geldim zaten. Dur bir saniye. Tamam buradaki herkes ölmüş. Ölmeseydi bunu alamazdım zaten. Ha dur şunu salayım aşağıya. Oo. geri sardı. Çok iyi. Şuradan bir çıkalım. Şu sağ tarafta şey vardı. Run vardı. Diğerleri nerede ki bunun? Neyse dur şimdi şuralarda bir yerde durur. Şu şeyi halledeyim. Anam! Ulan seni bir şey kalmasın. Bayağı da yol yapmış adam ya. Evet. Anam anam anam anam anam anam anam anam. Bebeğim. geliyor. Şurada bir kurt salsam. Şöyle yapsam. İkisine birden gider mi? Çok iyi. Ay. İyi çalışıyorsun, iyi çalışıyorsun. Aferin sana. Bak şurada da bir yazı var. Gel bakayım şuraya. Abi bir hazine daha. Torun soyu tarafından kullanılan yıldırım aşılanmış metal kabza topuzlarını geliştirerek onları ne diyor? Şok hasar etkileri eklemekte kullanılır. Hazin haritası dolarında bulunur. Almak isteyenler oradan alır. Baltanın mührü. Şöyle de bir oku. Şimdi burada bir Ani Cengiz oyunu var ama dur bakalım. Aha. Bu F'dir büyük ihtimal. Oo, burada bayağı şey var. Şu şunu bak bunun düşmemiş halini varsayarsam yani terstir bu diye ümit ediyorum. Abi şimdi dur bir dakika. 4 tane var. Bak ya. Odin'in kuzgunu. Allah'ım yarabbim nereye saklanmış ya? Şimdi ben bunu neye göre açacağım? Dur bir saniye. Aha. Lan. Orada çalışacağım ben. Orada çalışacağım. O kapıyı açmak lazım. Bu zaten aşağı sahile giden yol. Tamam. Haydi. Ha burayı nereye göre açacağım? Hadi bakalım. Üstündeki şeylere göre açarım büyük ihtimal. Şimdi şu zaten Bu budur. Mid ediyorum. sıra bunda. Evet bu bu. Evet. What do they say, boy? True. True. It means to believe or to have faith in. So they still have faith in their king, even after he got so many of them killed? It is a command to have ha, faith despite his failures. Ha, geliyor bizimkiler. Öldü de. Kaç. Saydır oğlum saydır. Kaç kaç iyi patlar bu iyi patlar. Another one here. right. Queen of the Hunt, they call her. Av kraliçesi That's her father, and all the animals she hunted. He taught her well. In the last battle, her father again. Kaçıncısı oldu bu ya? In the snow. And they're still there. It's quite a story. Ee, kaç tane buldum? 11'de 8. 3 tane kaldı sadece. Aha. Aha da nerede? Tamam onu geç. Var mı başka? Şurada yol var. Ya yapma Allah'ın seversen ya. But if a dwarf built it, they must have been impressive back when he ruled. At the Aferin oğlum çok iyi tuttun. Gerçekten iyi tuttun. Hadi o da gitti. Yalnız şu yukarıdaki yolu kafaya taktım. Yukarıdaki yol... Aha Başkası nereye gidiyor ya? Ya ya ya ya Niye atladık ki üstüne? Şoka girdi zannettim bir anda. <sighs> İnşallah yakın bir yerden başlatır. Ya yok ya. Ta nereye attı ya. Ha iyi Allah'tan şunu açtığımı saydı. Abi gene misiniz ya? indirme indirme. Ya nasıl da tutuyor ya. Nasıl da tutuyor bak. Hiç indirme hiç indirme hiç indirme. Ah, şimdi şurada da var iki tane. Patlar mı? Bak. ya 3 etti. Şurada da varsa yok. Abicim buradan ben ne tarafa? Dünya kadar yol var burada ya. İçinden bir yaratık çıkarsa hiç şaşma ha. Ne verdi? Ya yumuşak sert tercih. Ben anlamıyorum yani. Bunu sertini bulabilmem için ne yapmam lazım? Heh. Artık öl. Lan. Yani. Tamam tamam sakin ol dur. Nerede o? Bir yerden bir ses geliyor ama. Onu geç. Evet. Şimdi iki tane ejderhayı salmak için iki tanesini hallettim. O sular çekildi. tane şeyi yıktım. Üçüncüsünü arıyorum ama üçüncüsünü hala bulamadım. Nerede? Şunu ha alamıyorum çünkü daha bunları halletmedim. Kaç kaç kaç. Çok iyi. patlat. Kekler nasıl bekliyor bak. Öyle artık da. Bir saniye. Boy. Gel şuraya bir oku. Şurada ben bir tane şey vardı. Bir onu almaya bir çalışayım. Boru. Allah'ım ya. Tut tut tut. daha nasıl ineceğim şimdi aşağıya? Benimkinin sesi gelmeye başladı. Tam ayağını benim çıkacağım? Ne yapacağım artık? Aha. Uh, father, you may want to see this. Looks like that lever over there will free him. He will attack. I know, but it feels wrong to keep something caged like this. Hmm. Your emotions again, boy. You can't hear their thoughts. I can. Ignore them and ready Eyvah yourself. Ya. Okay. Eyvah. İyi de ben burayı niye kırdım şimdi? Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Dur lan şuna. Bunu salacağım abi. Onu yapacak bir şey yok zaten. Sıkıntı şu. Onu saldıktan sonra etraftan başkası gelmesi. Ah geldi. İyi en azından yarısını hallettik. Bunu ölsem bile ikinci tur buradan devam. Eyvah. Şimdi hareketleri de ezberleyecek kadar kendimi sıkmama gerek yok. Zaten e, peş peşe kombolarla yarı canını aldım ben bunu. Allah Oha baştan. Ya yok artık ya. Ya bu nasıl vuruyor ya? abiciğim böyle bir şey yok ya. Bu pek bir işe yaramayacak ama. Gene de yapıyorum. Aa geliyor. Oğlum bunu sana bırakıyorum. İşte fantezi yaparsan olacağım. fanteziye gidersen olacağım. Bunu o zaman bu aşağı taraftaki sersemletme seviyesi runik saldırı yaptığım zaman çok artıyor. Peş peşe runik... Aha resmen aşağı gitti. Hadi. Hadi da Iş. Bunu fena yedim. Şurada bir yerde enerji olacaktı. Nerede? Karşıda. resmen içim atladı ya. Artık ezberleyeceğim hareket. Mecbur ezberleyeceğim. Saldırı yaparken R1 basılı tutma saldırısı kesinlikle yapmamam lazım. Hadi bakalım. denk getiremedim. Kaç oradan kaç. Bu ayağının altındaki alevde durduğum zaman da yanıyorum yalnız ha. yere saplarsa Hadi az kaldı dayan Ya abicim böyle bir şey yok ya. Vallahi yok böyle bir şey ya. Adam resmen üstüme atlıyor ya. Sabır abicim sabır. Sabır diyorum yaptığım harekete bak. Kaç kaç Dibine girme kaç. Bak geri atlayacak mı? Bir şey yapacak mı? Ya bu hiç değmedim şimdi ona. Hiç değmedim. Boşuna mı saldım ben onu? Şu alttaki bir de olsa. Vur lan tekme tokat vur. Hadi oğlum çalış iyi çalış. Patlayacak şimdi bak da gör. Hala ölmemiş ya. Ne ya? What is the beast thinking now? Well, nothing. But he was grateful to die in battle instead of rotting in a cage. Your skill is improving. You fought Şimdi bu ne işe yarıyormuş? Bunu yani bunu alsam da sersemlik ve hasara veren yani hiçbir Aegirin koruması veya bu gibi değil. O yüzden... Atreus bayağı öğrendi işi ya. Hadi gidelim. Dur lan ben zaten buradan gelmedim mi? Kapılar da birbirine benziyor. Yukarıda bir şey var mı? Bir bakayım da. Bir şey kaçırmayayım. Dur. Aha. Oo bu iyi bir şey benziyor dur. Leviathan yoluna çıkan her düşmana bu hasarı verir. Sersemletmesi de iyi. Ne yaptı? o? Bir deneriz ya ne olacak? Bir hatta yapayım mı ki? Yani milleti karşıma aldıktan sonra yapılacak bir hareket. Ah, fresh air feels good. Şimdi taze hava iyi geldi de. Ah. Fatih'in gözüne de bir şey diyeceğim yalnız. İyi de hala bunun bir tanesi duruyor. Ya kesin bu yolun üzerinde bir yerdeydi ve ben onu görmedim ya. Çünkü geldik. Bu kadar. Kesin yolumun üstünde bir yerdeydi. Mesela en basına şu karşı taraftaki şeyleri Dur lan. Ha yok. Yok. Öf. Öf. Öf. Öf. Öf. Hadi gideyim o zaman tekrar buradan da. Ne olacaksa olsun yani. kesinlikle burada bir yerde. kafa yedi. Ha, bu tarafa hiç geçemedik biz. Değil Bir de böyle bir durum var. Aha zaten diğer parça da buradaymış. Şimdi bak şimdi bir daha gidelim. Atreus, follow me. Mm. Please don't Prepare yourself. Sen ağzına şimdi şunu sallayayım mı? Hiç balta işlemiyor bile ha. Üç saniye boyunca depar atmak Düşman saldırılarınca hareketlerinin engellenmesi önüne geçen durdurulamaz avrayı kazandırır. Otrini tutsak'tı. tutsaklı. kurtardık.